在礼拜一的部分，我们会逢到的是天狗日，当天同时也逢到的是雾探病的日子，因此如果你有刚好要到医院去探望亲友的部分，老师建议可以提前或是延后，才会比较如意一些。同时在礼拜二的部分，我们会逢到的是大偷休日，在家中如果刚好最近逢到年节前正在做大扫除的部分，有部分的物品需要去做移动。 家具需要去做这个推移的部分，我们是可以在这一天呢，尽可能呢把它去做一个调整，好是没有问题的。但是呢，老师也会切记哦，要提醒大家呢，在当天呢，尽可能呢，如果一旦整理出来的物品，就尽可能在当天呢把它给抛弃掉，把它回收了，会是比较好的哦。另外，在礼拜三的部分，我们会逢到的是验对，在当天呢。 喜事呢，尽可能是少取，所以基本上在当天是比较不利于，呃，我们讲的这个婚宴订盟，哦，所以如果您是准新人哦，切记哦，尽量不要在礼拜三去登记注册结婚哦，这样子呢是比较没办法为你的婚姻呢起个好兆头的哦。再来就是礼拜四的部分，我们会逢到的是王侯蜡，什么是王侯蜡呢？ 原则上呢，我们在一年里面呢，哈会有五日啊是属于这个呃五腊日哦。那在我们这个道教的这个上章书呢，《赤松子章历》哦有记载，这五腊日分别是我们的春节，也就是正月初一，还有端午节五月初五哦，七夕哈七月初七哦，然后有我们的明睡腊，也就是寒寒衣节哦，在十月一号以及。 就是在这一天的十二月初八的猴王啦，那这是我们这个五帝呢，他教定呢可以生人延逸的一个良日。原本的用意呢是来就祭祖祖先还有神灵哦，所以在当天呢，其实很多人会在当天选择就是呃做祭拜的一个动作，同时可以祈求就是隔年度能够有一个丰收，然后有一个吉祥，还有辟邪之意。 那在现在的一个习俗里面呢，哦，大家呢在我们采完所有的这个农作物之后呢，也会选择在当天呢收集了八种哦八宝，然后来并把它熬成这个粥食哦啊。那也有的人会选择在这一天呢，就是做这个放粥施舍布施的一个动作。所以在这一天呢，我们可以沿用过去祖先呢所给予。 我们的这个智慧，我们可以选择在当天呢做两件事情哦，为自己跟为别人呢添运哈，还有就是补运。第一个部分呢，老师会建议在当天呢，呃，荧幕前的朋友可以买这个一时的已经煮好的八宝粥来吃，这样可以达到这个就是滋肺补气，还可以让你的运气呢，哈，可以在当天就是可以有所提升。 那另外一个方式就是能够有所舍得。那这个舍得，老师会建议就是，如果您在前一前几天呢，如果刚好有在呃整理家里的物品，刚好有一些是新品或者是二手品，您觉得是可以捐赠出去的，我们不妨呢可以在当天呢把它寄出去。那也可以把顺手的一些零钱捐呢，哦，捐到便利商店的这个箱子里面。 啊，或者是我们可以在当天呢，在网络上找一些适合的那个妇幼单位、福利单位哦，把你的这个爱心款项呢，哈，给划拨或者是捐出去。那这样子呢，也是可以达到布施的一个效果。啊，毕竟呢，现在并不是说我们给人家呃一个那个食物就够了，有的时候是要给他们所需要的东西。 那现在呢，在很多的超商里面呢，他们也会有这个，就是贴出一个认认领年菜的部分哦，会给一些偏远地区或者是呃有需要的家庭哦。那我们也建议呢，也可以在当天呢，哦，礼拜四的部分呢，做认领这个的动作。那这样子呢，也是有达到布施，好，为自己呢，植福田开运的一个效果。好。 那再来就是，我们来看一下，在礼拜五的部分，我们会逢到的是诸神朝天，当天同时也逢到的是月破大号，因此即市烧去之外，也不建议到庙里去做还愿的动作。基本上有需要还愿的朋友，可以的话就提前会是比较如意的。在礼拜六的部分，我们会逢到的是土王用事。那土王用事原则上是在我们交接节气前的前三天哦。 会代表的是，在当天是不宜去做建造动土的动作。所以，如果您家中有花园、有花圃啊，尽可能呢，这个这个土呢，哦，属于您的地基的部分，不要去动到哦。毕竟我们现在交接这个太碎了，所以呢，这气场呢也会有些有些微的一些变动。它尽可能呢，不要让这个气场呢直接影响到我们个人哦。 那在当天呢，老师会建议呢，除了就是，如果您是在营造业或者是建造业的朋友们呢，也要特别留意在施工的单位的部分呢，呃，尽可能呢，大家一定都要落实平安啊，该带的那个安全器具，比如说我们的手套，或者是这个呃那个。 鞋子哦，呃，是能够防钉子的哦，或又或者是说我们的这个安全帽都要确实的做到戴好、穿好，那这样子呢，才可以防止一些不必要的意外发生。好，再来就是在礼拜天的部分，我们会缝到的是诸神朝天，所以在当天老师也会建议呢，需要还愿的朋友可能要提前或是延后您的行程才会比较好哦。 再来，让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属蛇的朋友，第二名是属猴的朋友，而第一名呢，是我们属马的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这一周呢，你会真的是非常的顺遂，不管你做什么样的判断跟决定呢，你都能够很快的去落实跟执行，效率呢可以说是达到了百分之两百。 这对于一个新的一年度的计划呢，来讲的话呢，你你的进度可以是很快的去做超前的一个动作，但是也请你务必要缓一下，看一下你身边的团友跟队友有没有办法跟上，不然的话，他们真的会叫苦连天，因为你自己一头热，别人呢可是一身汗，啊，所以有的时候呢，也不要变成误人怨哦。 也要去看一下别人有没有跟上你的脚步，再去执行会是比较好的。好，接下来让我们来看一下呢，在接下来的这一周呢，个别的生肖运势状况又有什么需要留意的部分？首先是属老鼠的朋友，属老鼠的朋友在这一周呢是属于关键决策周，而且在这个礼拜呢要留意的天数比较多，除了星期一，还有星期三跟星期四。 所以属老鼠的朋友务必要留意哦。如果您在今年呢有什么要重大的决策或者是想法，你忽然在这一个时候，你有冒出一些想法想干什么，我都会建议你哦，请你三思。你可以先写下来，但是请你先不要就是去做定案，因为呢你。 这一在这一周呢做的任何的这个决策呢，都很有可能让你在后面被你自己呢翻盘，又或者是说你会想要呃改变计划。当然我们会说，很多时候呢，我们的计划是赶赶赶不上这个变化的，所以我们要适时的去做调整。但是呢，对你来讲，问题并不是在于外力，而是呢是自己本身，所以。 先不要一头热，或是三分钟热度去做执行。比如说，我忽然觉得我想要考试，报考什么，然后你就去买一堆书啊，或者是立刻去报名的去参加什么课程。就你发现你的时间根本就卡不上去啊，又或者是你根本就没有那个心心思跟兴趣去做这件事情，那你的银子呢，就是白花花的浪费掉了。好，类似这样的一个决策，老师会建议你不要冲动。 先拉住自己，好过了这个礼拜再决定。你可以有关键的想法，但是这个决策呢，千万千万可以留到过了这个礼拜再去决定，对你会是比较好的。再来是属牛的朋友，属牛的朋友呢，在这个礼拜呢，切记哦，要小心你的言语，因为很多时候呢，你。 会让人家觉得是多说多错，也就是属于言多必失的一个状况。你可能不是这样的一个意思，可是别人听着就有那样的感觉，甚至你的关心都会让人家觉得你很白目。你怎么什么时候不不说？那偏偏在这个时候呢，挑起这件事情。所以呢，属牛的朋友，因为你也没有办法去辨别到底是什么时候。 该讲跟不该讲，不如在这个礼拜，你还是让自己呢进口哦，所以这样子也是属于可以确保自己不会冒失的冒犯到别人好的一个方式。那属牛的朋友呢，在这个礼拜呢要留意的天数呢是星期五哦。再来下一个生肖是我们属老虎的朋友，属老虎的朋友，老师在这个礼拜要提醒呢，您千万不要逞强了。 如果你有需要协助的，你就要开口；如果你需要别人的这个关心呢，你可以先给别人一点拥抱。如果你需要找个人谈谈呢，你可以去邀约。如果你想要跟这个人呢有多一点的关系，或者是进一步的一个互动，你也可以去主动，不要很逞强，压抑着自己，然后。 希望是由别人来主动，因为在这个礼拜呢，与其把这个强度放在逞强，不如把它推到主动，让自己不要那么的被动，会是比较好的。不管是在工作上、人际上、感情上，都是同样的哦。这样子对你来讲呢，你也可以比较不会觉得自己有话难说。那我们这个。 属老虎的朋友呢，在这个礼拜呢，要留意的天数是星期六，所以老师会建议哦，如果说你有想要，呃，去把自己的内心的这个世界敞开心房的话，切记我们可以选这一周的其他日子，但是就是不要星期六会是比较好的。好，再来下一个生肖是我们属兔子的朋友。 属兔子的朋友，在这个礼拜呢，是属于心灵疗愈的一周。在这个礼拜，你可能看一个小品哦，读一篇散文，看一篇这个报道，甚至是划一下手机，哇，你都会觉得怎么这么有感触，然后你快要被自己的这个感触给淹死了。好，属兔子的朋友，这个礼拜呢，是属于需要。 治疗自己心情的，好沉淀的一周，所以老师会很建议你可以多听一点轻音乐，或甚至我们可以去书店去晃晃、去逛逛，让自己有一个很安静的一个下午。好，甚至在周末的时候，我们可以远离你你的电子产品，我们不要看手机，我们就是沉浸在，呃，把自己泡在咖啡厅里面，然后看一本书，对你来讲都是很好的一个，呃，重新调整自己磁场。 跟心灵的一个方式。那属兔子的朋友，在这个礼拜要注意的天数是星期天，所以星期天非常适合帮自己做自我疗愈的一个行程哦。不妨在这个礼拜，好，让把这个礼拜天空出来，专属自己的一个心灵 SPA。下一个生肖是我们属龙的朋友，属龙的朋友要注意的部分是在这个礼拜呢，比较容易会有小人小人紧靠。 也就是你会发现有很多人跟在你身边啊，一直在你旁边跟你讲，哎，我跟你讲哦，怎么样比较好？哎，我跟你讲，你要买这个。哎，我跟你讲，我听说怎么样？可是这些人呢，其实都是来左右你的判断的，或者是来给你错误的方向跟思考模式的。所以属龙的朋友切记不要被牵着鼻子走哦。这个礼拜耳根子不要软哦，有太多的一些邀约啊，我们可以暂时先缓一下，先。 婉拒，那等年后呢，再跟对方呢碰面会是比较好的，才比较不会伤了荷包的钱哦。那我们这个属龙的朋友，在这个礼拜呢，要留意的天数有比较多，有三天，分别是星期一、星期二以及星期天。再来，下一个生肖呢，是我们属蛇的朋友。属蛇的朋友，在这个礼拜呢，你的运势呢是扶摇直上的一个状况，很多事情呢都会慢慢的进入轨道了。 然后呢，你也会拟定一个既定的 SOP，请你一定要务必落实的去执行，这样子才不会枉费呢。你现在呢，事情都慢慢的进入轨道哦。那属蛇的朋友呢，唯独呢，在这个礼拜要留意的是，您在作息上面呢，会相对的比较不正常。那这样的一个状况，就很容易会造成，比如说肠胃不适、胀气，甚至就是因为你过度的一个急躁。 啊，走路的时候呢，可能诶不小心，呃，比如说就容易踩到自己的裤子啊，然后差点跌倒，或或者是，呃，自己差点不小心就是踩空，这些状况都特别容易在这个礼拜发生，所以属蛇的朋友务必要小心再小心一点哦。再来就是在这个礼拜呢，因为运势是相对的旺盛的，所以你是没有特别要注意的部分，只是因为太旺了，反而呢很容易呢让自己呢在 这个健康的部分呢，有一点小小的问题会浮现出来哦。那老师建议呢，如果呢你觉得很兴奋的一个状态的时候，不妨呢喝一下热茶哦，可以让你呢会比较可以平静、安静一点，好不好？那再来下一个生肖呢，是我们属马的朋友。属马的朋友呢，在这一个礼拜呢，是属于需要果断去面对。 你周遭的人事物的一周，不管有什么需要舍弃的感情，好，我们就是做切割，呃，包括在经营上面，如果有要改革的，我们就是突变，好，那在事业上呢，有想要突破的，我们就是给建议，然后呢，看看能不能够有机会去落实去执行，不要害怕，因为呢，你如果不去相信自己的想法。 不敢去把这些想法讲出来，你可能呢，最后人家会因为觉得你没有作为，反而呢就把你给淘汰掉了。所以属马的朋友在这个礼拜呢是应该要去面对挑战，让然后不要去做迎合的角色，这样子呢才是对你比较有利的一周。属马的朋友在这个礼拜呢运势也是强盛的，所以也没有特别需要留意的天数。 下一个生肖是我们属羊的朋友，在这一周呢是属于心满意足的一周，很多的事情在这一周让你在你的眼里呢看似就是特别特别的感性，而且你也会非常的就是感恩。那老师觉得这样子呢对属羊的朋友是很好的，因为其实在过去的一年里面哦，你们的运势其实是属于。 上上下下的，好，蛮多颠簸的，所以对你们来讲的话，其实心灵上面呢是比较多压力存在的。但是在今年的时候呢，你就会开始觉得缓和了，而且开始会觉得很感恩，目前的一个状态呢稍微的稳定了。所以保持这样的心情呢，去面对周遭的人事物，对你是非常 OK 的哦。那属羊的朋友，在这个礼拜要留意的天数是星期四。 再来下一个生肖是我们属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在这个礼拜呢是属于士气强盛的一周，对你们来讲呢，你们没有什么可以抵挡你的，你想要的就可以得到，你想做的呢就会去实践，就会去完成，是非常有 power 的一个象征哦。所以老师也会建议属猴子的朋友，如果在这个礼拜呢，你有特别想要去计划的事情呢。 Go for it，赶快去执行，赶快去做，不要去落后，而且一定要把你的想法呢都全部写下来，你才不会忘记。其实你有这个想法，哦，不然的话，等到后面别人去做了，你就会发现，哎，我之前其实早就想过，我怎么忘记了？好，所以呢，务必呢，如果你有任何的呃灵光乍现的时候，立刻就是要赶快把它写下来。啊，对于创作的，好，会飞的这个朋友们呢，是非常。 有助力的一周，好，会是一个有推力的一周。那属猴子的朋友，在这个礼拜要留意的天数是星期二。那注意的部分就是不要忘东忘西，然后把东西不小心遗漏掉了。所以呢，属猴子的朋友在这一天就是特别留意出门的时候东西要看紧点。再来，下一个生肖是我们属鸡的朋友。属鸡的朋友在这一周呢，是属于事多波折的一周哦。所以对你来讲的话，很多事情可能感觉应该是。 沟通一下就过的事情，可是就偏偏必须要过一层一层的关卡，又或就像是我们的签证呢，需要经过很多道手续一样，需要很多人的盖章认同。没有关系，只要你知道你的东西是没问题的，那这只是一个程序，你也不要跟自己过意不去，好不好？好，那虽然呢会跟比起你预期的时间要来的长一些。 但是如果你本来就有抓了这个 allowance 的时间呢，去做缓冲的话，那就对呀，这样在事业上就不会有太多的一个问题哦。那我们那个属鸡的朋友呢，在这个礼拜要留意天数，分别是星期一以及星期六哦。下一个生肖是我们属狗的朋友，属狗的朋友在这一周呢要特别留意的是猪队友，并不是针对生肖属猪的朋友。 而是周遭你觉得实力可能有点差距或者是跟你的那个呃想法有点落差的这个队友们哦，尤其是在同一个组员里面的话，你可能尽可能呢要多留意一下对方呢东西有没有赶上，好，或者是这就有点类似什么呢？比如说你派了你们家的呃组员呢去参加什么课程，好。 那但是呢，他就是他也觉得没错啊，你就带叫我去我就去了嘛。可是呢，他却没有，他却去的时候，他才跟你讲说，但是今天有一份报告要做，那可能要请，请您老帮我代劳。问题是这份报告可能他还没有起个头，你必须要帮他完整的整个收尾，类似这样的一个状况。所以是说，我会建议就是，呃。 可能双方的立场上面来讲的话是不太一样的，但是呢，如果您是属于长官的位置，你就要去留意是说，那个您交办的事情跟他其他事项他是不是都有达到，或或或是他有什么遗漏到，不然最后的话呢，会变成是你一个人要承担的事情是比较多的。好，那猪队友的部分呢，呃，我也会建议就是可以的话呢，你要。 协同别人呢一起来消化这个猪队友的工作量，才不会让他一个人呢变成大家的这个真主的这个负担哦。好，再来下一个，我们要提醒的就是呢，这个属狗的朋友在这个礼拜留意的天数是星期二以及星期五哦。再来最后一个生肖呢，是我们属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜呢，哎，终于找到定位了，你找到自己呢？ 该做的事情，你发现呢？原来我的功功能呢？哈，或是我在这个呃社交圈，又或者是说我在这个案子里面，原来我扮演的角色是什么？好，甚至呢，比如说有些人他可能在游戏中，哦，他觉得他在里面的扮演的角色呢，是是属是被认可的，他也可以从这边呢找到他自己的一个定位。 从不同的可能，可以从娱乐，可以从事业，好，或甚至是从人际关系里面找到这个定位。那这个定位呢，也有可能是针对我们在感情上的部分，你找到一个新的定位。比如说，他从朋友变成暧昧关系了，或者是说从暧昧关系呢变成了亲密的情人，都有可能。所以呢，属猪的朋友在这个礼拜可以积极一点的表现，然后你会发现原来自己。 的定位已经改变了，已经不太一样了。那对你来讲也是成长的一个部分，也是属于自我认同的一个部分。那属猪的朋友在这个礼拜要留意的天数是星期三哦。好，接下来让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先第一第一那个三名呢，是我们属老虎的朋友。 第二名呢是属猪的朋友，而第三名是属羊的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这一周呢，这三个生肖的朋友呢，真的是凡事呢都是蛮顺遂的。如果呢你想要去做邀约，又或者是说你想要转换，比如说从呃告白，好，想要从这个。 好朋友变成情人，哦，变成友达以上哦，都是非常非常有机会的。甚至你可能从，呃，君子之交，你想要能够进一步的可以去认识这个人，都是很有机会的。所以老师建议呢，不妨呢可以让自己呢鼓起这个勇气，然后开这个口去邀约，哦，对你来讲是很有机会的哦。好。 以上是我们这一周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必记得在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。如果有需要咨询的朋友，也可以透过上方的微讯号加入老师。我是金英老师，感谢您这周的收看，我们下周再见喽，拜拜。